kelime listesi, isimler, at, ağaç, akşam, alkol, Almanya, anneler günü, araba, arkadaş, avukat, Avusturya, az, baba, bahçe, balık, banka, bardak, bay, bayan bayram, bebek, bey, bilet, bilgisayar, bulaşık, büro, büyük, cami, cevap, cetvel, ceviz, çamaşır, çanta, çarşı, çay, çiçek, Çin, çocuk, çok, defter, deniz, ders, doğum günü, doktor, dolap, düğün, eczane, ekmek, elbise, elma, erkek, ev, fare, fındık, fırça, film, Fransa, futbolcu, garson, göz, gül, güzel, hal, halı, hanım, hastalık, havuç, hayal, hemşire, hiç, ıspanak, ızgara, ideal, inek, İngiltere, insan, İspanya, iş, İtalya, Japonya, jeton, jilet, kadın, kafe, kahve, kalabalık, kalem, kalp, kapı, kedi, kız, kira, kişi, kitap, koltuk, Kore, köpek, köy, kuş, kutu, kütüphane, lale, limon, lokanta, lütfen, mağaza, makas, masa, merdiven, meşgul, metro, millet, misal, mühendis, nar, Nigeria, numara, oda, orman, otel, otobüs, öğrenci, öğretmen, ördek, paket, para, pardesü, park, patates, pencere, petrol, piyano, polis, portakal, postacı, radyo, resim, rol, roman, Rusya, saat, sabah, salon, sandalye, sembol, seyahat, sıra, silgi, sokak, soru, sorun, sözlük, Suriye, şarkıcı, şemsiye, şişe, tahta, tavuk, telefon, temiz, top, turist, Türkiye, uçak, uçurtma, üzüm, vagon, vazo, yabancı, yemek, yeni yıl, yıldız, yüzük, zeytin, zürafa, fiiller etmek, gelmek, görüşmek, olmak. Kalıp ifadeler. Affedersiniz. Afiyet olsun. Bol şanslar. Çok yaşa. Geçmiş olsun. Görüşmek üzere. Güle güle. Günaydın. Hoş bulduk. Hoş geldin. Hoşça kal. Lütfen. Merhaba. Özür dilerim. Rica ederim. Tamam. Tebrikler. Üzgünüm.